sababu akawa ameniweka kwenye gunia ili akaniulie mbali lakini mwisho wa siku yani yani nimeingia ule uchungu wa kukwambia ni katika maisha ambayo ya shida sasa mm. ndo hayo maisha ya shida ni niyamanzia hapo nilipofika tu pale sijakaa mm. naingia ndani nikasikia ndugu yangu anasema ngoja nikamwambia mama tayari ah. kamwambia mama tayari kwa hiyo na mimi nikaa nageuka ili tuondoke nikasikia maximilian kaa hapo nikaambia kuna tatizo gani Akaniambia unaonekana wewe umehusika. Ah, se. Ilitokea fujo moja ndugu yangu pale ndani. Akaniambia, "Samani, habari yako?" Salamu. "Wewe ni ma Samani, wewe ni Maximilian?" Nikamwambia, "Yes Akaniambia, "Are you sure?" Nikamwambia, "Kweli mwalimu." Akaniambia, "Dunia sambara bovu." Dunia ulimwengu shujaa. I say, "Wewe ni mtoto wa mbunge wa Moshi mjini?" Maana mimi najulikana ni mtoto wa mbunge wa Moshi mjini. Mm. Eh, alikuwa alikuwa na mimi nafahamu kama ndo mtoto wake original. Sasa mimi namaliza tu. Mm. Mamangu ndo anaanza ukichaa. Ah. Yaani mimi napona mama kichaa. Yaani wewe ulikuwa kichaa kwanza? Mimi chizi. Ukapona. Mama kanipambania nikapona. Uh -huh. Nikarudi shule kama wiki moja. Mm. Vizuri tu. Mm. Sasa siku natoka shule nasema ngoja niende kwa mama nikale jioni ili nikale. Maana mama nilikuwa naenda kula kwa mama Kinondoni, mm. naenda kulala Manzese. Mm napita kwa mama sasa kule Kinondoni hili nikali nikakuta mamangu huko barabarani anakimbia huko uchi na na wadogo zangu wawili mmoja wa miaka minne mmoja wa mwaka na nusu mm. yule wa mwaka minne ndo kabeba mdogo wake mimi niko kwenye dalala nashuka pale mkwajuni nikasema oh mati wa nini naona watu wanashangilia bonge bonge kumbe ni mamangu naangalia vizuri kumbe mamangu mzazi sasa mimi namkimbia mamangu kwa sababu naona eh mamangu kumbe anawaka moto kwa hiyo mimi namkimbia mama sasa Ah. ah ukimwangalia mama unamwona anawaka moto kaona ngoja mi niondoke Mm. kuondoka sasa ndo nafungua geti naambia ngoja tutaongea mdomoni kila nikiongea mdomo umejaa sabuni yani kila nikifanya hivi naona kama ni sabuni mpaka povu liko huko yani sielewi chochote ni sabuni tu naona nikaona usimtanie oh, kila nikifungua mdomo mpaka naambia jamaa toa sabuni na naongea kwa sauti toa sabuni kumbe jamaa naambia sikusikii mm. nikaa namba bwana hapa usije juma, juma siku ya Ijumaa usije hapa shule bila kulipa shilingi elfu ishirini ya ada mm. ili uruhusiwe kufanya mtihani unaendelea Jumatatu. mm -hmm. Mi nikaona hapa sasa hamna jinsi, huku Kibosho ninakokaa kuna familia iko Moshi mjini KSMC. mm. cha msingi nikitoka shule niende wapi? Moshi KSMC. mm -hmm. ili nini, nikaombe ada elfu ishirini nirudi nje niendelea mtihani Jumatatu sasa mjomba kipindi hicho ndo kashasafiri siku ya Jumatano kwenda Marekani. Mimi naenda pale nyumbani siku ya Ijumaa jioni. Mm. Nalala naamka. Baada jioni usiku usiku nikamwambia mama bwana kuna moja mbili tatu. Akanambia wewe si ulipelekwa chuo Mm. Alafu leo unaniletea habari za shule umerudi shule si nimefanya mtihani. Mbona mjomba wako kumwambia wakati ndio hivyo? Mm. Ah, nikamwambia mama mi sileni yangu mi nisome bwana. Asubuhi naamka mm. Kwanza nimelala, mama akaja akamwita ndugu yangu ambayo tumezaliwa naye, ndugu yangu, mtoto wa mjomba wangu mm. mwanangu sana, ambaye ndo najua ndo ndugu yangu, kwa sababu vilicho hicho mi sijajua kama kwanza mi kuniambia labda nyewe mna baba tofauti, naweza tukagombana mm kaenda akaongaonga naye, nikaamsha mama, akaja akasema we hebu vaeni nguo muondoke kwa sababu mfanyakazi ilionekana ni mfanyakazi katoroka na vile vitu pale sebuleni mm. kwa sababu mfanyakazi mwenyewe alianza kazi siku ya jumatano mm. siku ya ijumaa jioni kashatoroka mm. ina maana jumamosi hayupo mm. mama akasema wewe umekuja ili uje umdanganye jamaa afanyeje atoroke kwa hiyo unajua aliko kwamba wewe umekuja kumtorosha mfanyakazi muda huo sasa tumekuja nyumbani tuambani nenda mkamtafuta mfanyakazi stand. mm. tumeshuka tumebebwa na gari ya mjomba wangu ambaye alikuwa ni ya mbunge wa mm. moshi mjini mm. Kipindicho anteni mm. tumeenda moshi mjini stand tukashushwa mm. kila mtu angalie gari ya singida mm. huyu mm. kaenda hivi hivi si unamjua yeye? Eh, nikasema mi nimefanikiwa kumuona jana ijumaa sitamsahau mm. nilimwona kwenye kuanzia saa kumi mm. mpaka mm. ile tunaenda kulala jumbuda za mjuu basi wepita hivi pita hivi mwisho wa siku tukamkosa mm. tulivyorudi kwenye gari kukusanyika jamaa akaniambia mama akasema yule ndugu yangu sasa mm. mtoto mm. wa jamba yangu sasa ambayo tumezaliwa naye bwana hapa tunatakiwa kwamba hapa tuende polisi tukaripo mm. tukaripoti sasa kutoka pale moshi stendi kuingia hapo station si daka sifuri mm. sifensi inayofata mm. tukatoka Dereva akatupakia tukazunguka double road Moshi, tukaenda tukapanda, tukaja tukaingia getini. Tunafika getini wanapiga simu. Mm. Mama anapiga simu, vipi? Anampigia sasa polisi maana maana pale. Yule mtoto anamwambia kwa yani ndugu yangu anamwambia yule askari yule saidi sasa. Mm. Kwanza alishuka akaenda ndani akasema ngoja katoe ripoti afu narudi tuje tupande. Mm. Kwenda ndani kuingia kule kaunta kurudi mm. akaja akapanda kwenye gari ah, mi sina wasiwasi kwa sababu najua <tsk> nakuja kutoa ripoti unaondoka mm. akaja sedi moja mwanamke simjui jina lake kwa kweli akasema maximilian hapa ni nani akasema mimi hebu njoo mwanangu njoo mdogo wangu kashuka tukashuka mimi na yule mtoto wa mjomba wangu tukaenda mpaka polisi kule ndani mm. kwenye gari mlienda wawili tu wawili tu tulishuka kwenye gari tukaingia ndani dereva wa mjomba wa bunge mm. kwenye gari kuna dada zetu wawili kwa mlienda watu wangapi? Watu wanne. Watu wanne. Eh, wa kiume wawili, mm. wadada wawili. Na dereva. Na dereva ni watano. Uh-huh. Kwamba tukamtafuta tukamwangalia mfanyakazi aliyetoroka kwenye kila mtu gari yake. Mm. Kagua mpaka ndani ya gari asingida ushuke. Mm basi tulivyoingia kule nilipoingia kule ndani nilipofika tu pale sijakaa mm. naingia ndani nikasikia ndugu yangu anasema ngoja nikamwambia mama tayari ah. kamwambia mama tayari kwa hiyo nami nikaa nageuka ili tuondoke nikasikia maximilian kaa hapo nikaambia kuna tatizo gani akaniambia unaonekana wewe umehusika ase ah, ilitokea fujo moja ndugu yangu pale ndani mm. ya kibabe ilitokea vojo moja mpaka kuharibishana kuharibiana viti kwa kweli naongea kweli vya polisi polisi pale nikamwambia unaniambiaje nahusika kwa lipi akaniambia mamako amesema unasika ndio maana ndugu yako akasema moja akamwambia mama tayari kwa hiyo utulie hapa tumsubiri mamako aje atoe maelezo Katulie. Kabili nitulie kwa kulazimishwa tena kukalishwa chini na fimbo nyingi naonyeshwa mm. tulia tulia la tunakupeleka kwenye chumba cha mbwa kule kachukuliwa ile siku ya jumamosi nikapelekwa sero ya polisi pale pale mm. station nikakaa kule ndani watu wananiambia bwana vipi ndugu yangu kosa lako moja mbili tatu ah, wakaniambia da mbona watoto ka, watu kama nyewe huko amletwi mm. shida nini nikaambia da bana huko ni kwa amri ya mama akaja kamanda fulani hivi jioni usiku kwenye saa moja kukagua mm. e, mwenye tatizo hebu hebu sogeni hapa e, wewe moja mbili tatu wewe moja mbili tatu wewe moja mbili tatu kumwambia kanaambia ah, kakuliza nani huku shida ah, nikaambia moja mbili tatu kanaambia ah, sasa. huku sio kufundisha watu bana huku kwa kweli ni kumharibia mtoto sema kwa sababu umeletwa na mzazi wako siwezi kukusaidia eli atamani sana kuniambia ondoka nenda nyumbani mm. lakini aliniambia kwa sababu umeletwa na mama yako sikutoi nimi nikahisi mama ah, leo jumapili tunaenda jumapili jumatatu mama atantoa nikafanya nikaendelee na mtihani wa fom t mm. amini ndo mwisho wa shule pale nilikaa gerezani siku arobaini na saba mm? eh siku arobaini na saba bila nini wala nini gerezani au maabusu maabusu ya polisi maabusu ya magereza moshi ah, maabusu ya polisi ya magereza ya magereza moshi siku arobaini na saba hakuna ndugu yangu yoyote mamangu wala mjombangu wala binamu anayejua niko wapi tofauti mm. na ndugu yangu yule kijana mm. mwana yule mama na yule mama Mm. hakuna mwingine anajua ni kwa wakati huo wewe alafu wakati huo kwa mjomba wangu sasa kwa mjomba wangu ilikuwa anakaa shanty town mm. yani ukikaa gerezani mm. unapotoka nje mm. unaiona nyumba ya mjomba mm-hmm. eh? pale nyumbani mm. umetoka pale nimekuja hapa Mm. lakini siku arobaini na saba hakuna alikuja kaniambia habari yako na mi, kanisani tulikuwa tunaenda magereza kwenye fensi ya magereza ndo kanisa katoliki la nyumbani mm. eh wanakuja kanisa Jumapili, lakini hakukwambia vipi, ujambo, unaendeleaje? Hakuna. Siku 47 na hujawahi kuambia polisi pale, jamani, mimi na mtihani kesho, nikamalizie mtihani. Niliwaelekeza kila kitu, mpaka alikuja mkuu wa magereza Kilimanjaro mm. akasikiliza hofu, nikamwambia iko hivi na hivi, akanambia unakuja kuongea, mtihani ushaisha. Lakini kule ndani kwa naambia gala askari, jamani, mimi natakiwa moja mbili tatu. Mm. Yaani mimi nakuja kutoka siku ile natoka siku moja nimekutana na yule mwalimu wangu wa hesabu mm. alikuwa anaitwa mr mwalimu maro mm. mungu wangu alitoa machozi akanaambia siamini alinikuta nauza viatu nimeshika viatu barabarani pale manzese natembea mm. e, eh, akanaambia samani habari yako salamu weni ma samani weni maximilian nikamwambia yesa kanaambia aushua nikamwambia kweli mwalimu Akaniambia dunia sambara bovu, dunia ulimwengu shujaa. Aise, wewe ni mtoto wa mbunge wa Moshi mjini, maana najulikana ni mtoto wa mbunge wa Moshi mjini mm. aliyemnyang'anya Kimario, waziri wa mambo ya ndani, ubunge mm. eh alikuwa alikuwa na mimi nafahamu kwamba ndo mtoto wake original, lakini mm. kwa ni mjomba ambaye amenilea mimi katika mazingira ya mtoto mm. mimi mpaka kesho sitakaa nimsahau mjomba wangu mm-hmm. mpaka mm -hmm. nasemaga siku akifa najua ndo sina baba tena duniani japokuwa naishi kama mjomba mm. kwa sababu tayari dunia ishabadilika mm. lakini mtu aliyenilea sikuwahi kulelewa na babangu wala mama mamaangu yeye ndo alisimama mpaka kesho mm-hmm. hata ndoa akanifungia yeye na sina muda mrefu tangu nimefunga ndoa yangu lakini mm-hmm. kanifungia yeye kwa sababu kuna jinsi alipewa maagizo labda tuseme na bibi yangu kwamba kuna moja mbili tatu nakuwa lifanyike kwa huyu sasa kipindi hicho mjomba yuko marekani mm ameenda kwa ajili ya mambo yao ya ubonge wa ubonge mm. siku ya arobaini na saba ila arobaini na sita mi nilisikia, nilisikia jina jioni mm. maximilian john peter mwanga sasa kwa naitwa jina la mjomba wangu mm. john peter mwanga maximilian john peter mwanga sasa hivi naitwa maximilian joseph rio mm. ile je imekwenda kwenda riwa huko mbele mm. kasema nipo nikaambia bana kesho imekuja remove order moja mbili tatu Wazakiwa uende mahakamani sio siku yangu ya mahakamani mm. ila nimeitwa ili nikadhaminiwe mm. kumbe tayari mjomba alishafika dar es salaam mm. kakutana na marehemu mama yangu, mm. dada yake sasa mm. maake alikuwa hawezi kufika dar es salaam apite bila kwenda kumsalimia dada yake ndugu yake mm. anafika bwana anafikiri labda anaenda kwa furaha akaambia we bari yako bwana. make kipindi mjomba ananichukua naenda zake hivi mm. marekani mm. mi nilikuwaga dar es salaam mm. angu akaja akasemaje kwa nini umekimbia moshi nikaambia matatizo yamezidi sasa akamwambia mamaangu huyu nataka arudi moshi akaendelee na shule amalize shule mm. nataka asome mpaka form four huyu siwezi kelele kwa hiyo mimi nilikuwa nimekimbia kule moshi na mama huku tayari ashanitafutia chuo cha maji rogalila institute hapa mm. ila mama kaja akaniambia jioni sikiliza kule shule si bado natakiwa e na mtihani wa form two e mwanangu mi najua unaweza mm. nenda kafanya mtihani wa form 2 kwanza, ukifeli njoo endelea na chuo mm. maki ni mwisho wa mwaka mm -hmm. mama kaniambia mimi nitakuingiza tu shule, lakini tayari nishaenda chuo kwa karibu wiki mm. akasema sitaki apelekwe chuo, nataka asome mm. ana akili huyu. Kwa hiyo mjomba akatoa nauli, mimi nikaenda Moshi, ndo akaenda Marekani mm kumbe mi naenda moshi nafanya mtihani wa ijumaa ijumaa jumamosi mi natupwa gerezani kwamba siruhusu kufanya mtihani na mamangu ake mungu mke wa mjombangu ambaye amenilea mm. hmm naongea mm-hmm. ukweli mm-hmm. e, akanipeleka akaniambia sasa wewe bwana wewe mfanyakazi ametoroka hapa unajua dakta zake kama mbona kabla ujaja hajatoroka nikaambia mi simjui hasa jina maake mtu kaanza kazi jumatano mi nimefika pale nyumbani ijumaa jioni kwa mkia jumamosi Mm. Sasa siku mbili mimi nimemjuaje mfanyakazi wenu? Sijai kumuona. Mm -hmm. Kumbe ana kaka yake ambaye anakaa sehemu moja inaitwa Bonite Moshi kule mm. kwenye nyumba ya mjomba wangu sasa mm. Ndio aliyowaletea nani yule mfanyakazi. Kwa hiyo baada ya mimi kukamatwa siku ile mm. siku inayofuata Jumapili akaletwa nani kaka yake yule mdo mwizi sasa mm. mfanyakazi mm. bwana nimshtakiwa namba mbili. mbili, lakini pale sasa wakafanya mpango wakanibadilisha mimi nikaa namba mbili yeye akawa namba moja mm. kwamba ndio mdogo wake mhusika wa mtu mwizi mm. akapewa namba moja mi nikapewa namba mbili kwamba nilimsaidia atoroke mm. sasa mi katika kutoka ndio hapo sasa mjomba sasa wakati mi nakuja kutoka sasa nimekwambia siku ya tarehe arobaini na sita mm. kumbe mjomba kwa sharudi marekani yuko dar es mi sijui mm. mamangu ndo anapata habari mjomba mm. anapita kwa mama kumbe kuna mtoto wa mama mkubwa alikuwa ashamwambia mama kwamba mbona nimesikia Max yuko magereza. Mm. Akasema unasemaje? Max sikamaliza mtihani wa form 2 kaambia yuko magereza hajafanya mtihani. Ama ah, mamangu alizimia ujue. Akika Mungu leo mama ataka kufa. Ataka mm. hmm kufa mama kwa sababu alikuwa ananielewa na nikubali. Mm. Sasa mimi mjomba anaenda kumsalimia akamwambia we ishia hapo hapo. Yaani unakuja kunisalimia wakati ulikuja kumchukua mtoto hapa kumpeleka magereza ili asisome. Vipi? mwanangu kafanya mtihani wa form 2 anko anaambia unasemaje wewe basi kuelewi anko ndo anapiga simu moshi max uko wapi kwa mke wake mke wake anamwambia takujibu kesho kumbe niko magereza moshi ndo ya ndo asubuhi sasa nakuja mvode anakuja mm. nadhaminiwa na imam moja hivi ambaye rafiki yake mjombangu sana alikuwa anaitwa babu sambeke moshi mjini bwana alitumwa na nani na mjomba sasa kutoka da mm-hmm. kamzamini yule mtoto kama yule jamaa kutaka kwenda yeye akaibidi amtumie nani mama mm. twende ila nimwambia nisimame kwa zamana yake mdhamini mm-hmm. mm. mi ndo nakuja kus, kusaidiwa siku ilikuwa inakuwa ni siku ya jumanne mm. natoka pale nadhaminiwa mama ananiambia yule mama ananiambia ukitoka usiseme nani anakuambia? Aliyenipeleka jela kutoka usiseme kwamba ulikuwa jela. Mm. Nikamwambia sasa niseme nilikuwa wapi? Mm. Nikamwambia mimi ninachoomba bwana. Mimi natoka lakini nyumbani siendi. Mm. Eh, siendi. Nyumbani ni KCMC kwa mjomba wangu mm. au Kibosho. Mm. Gari iko hapo nje ya ubunge. Mm. Nilipotoka magereza pale walilonzamini, bwana, ingia kwenye gari tu, nikasema mimi sipandi hiyo gari wewe unaenda wapi mimi naenda sehemu fulani mjomba alikuwa na nyumba bonite ndio maana kwamba nataka niende bonite mm. la niende kwa mamangu mkubwa kibosho rodi mm. kwa nini nikasema mimi nyumbani siendi mm. huku na huku mama kaniambia usiende kwa mtu yoyote naenda wapi bonite kwenye nyumba yake sasa ambayo ndio ya mjomba wangu mm. nenda kule kakae kaenda kule kweli nikakaa siku ya kwanza kesho yake mimi nikasema hapana ngoja niende kibosho japokuwa mtihani sijamaliza form 2 ashamaliza ngoja niende nikamwambia mjomba wangu mkubwa kwamba ankwe nilikuwa sehemu fulani Mimi nafika kibosho kila mtu anashangaa yani namwambia mjomba wangu mjomba wangu mpaka anakaa chini analia mm. Ambaye unasemaje Nikamwambia nilikuwa magereza kanaambia kwa nini nisiambiwe si ningekuja nikaambia ah, kwa sababu nilichukuliwa na watu wa nyumbani huwezi kujua mm. lakini ndugu yangu ambaye namwamini ndo alikuwa shahidi wa kunipeleka mimi kule, mamake alimtuma mm. Mama anajua fulani anajua mm. hakuna mm. hata mtu mmoja aliwahi kuniletea sabuni mjomba, leo ndo mpaka leo hii natoka. mbona umebadilika namna? Yani nikuja kamanda, hata suruali azifungi shati alikae kama umeweka kwenye enga, yani karibu nife, kwa sababu mtoto wa mbunga unakuja kupelekwa jela, inakuwa mm. ni ishu ingine Yaani maisha nyumbani ni bomba magari ya kutembelea yapo yani hakuna shida friji imejaa kila kitu mm-hmm. una shida yoyote lakini mwisho wa siku naomba tuende jela alafu jela zile kipindi kile tofauti na za sasa hivi ujue yani miaka tisini jela ilikuwa ni jela kweli mm. mtoto mdogo form 2 mm. mtoto mdogo sana lakini nilienda kukutana na watu ambao sangine baba zangu jela kweli naongea ukweli kile kitu mpaka kesho inaona kama kimeathiri saikolojia yangu sikudanganya mhm. yaani mpaka kesho mi akili yangu imekuja kuvurujika sasa mimi nikasema ah, mungu sasa ngoja nikimbilie dar es salaam yaani kutoka kibosho sasa sasa hapo sasa ndo nakimbia kibosho nasema hapa lilopo tu ni da mbunge hajafika baba mbunge ndo anarudi yani mimi natolewa gerezani siku ndo anarudi sasa anarudi moshi anarudi moshi mimi, bonite mimi nikaenda bonite lakini nilipoamka nikasema simtafuti kwanza nilimtafuta jioni mm. anarudi tarehe siku ile natoka gerezani mm. ndo karudi mm. Nafika, anafika nyumbani anauliza max moja mbili tatu kwa nini mm. ule mtoto alikuwa jela kwa nini ikatokea ugomvi kidogo na mama mm. lakini kwa sababu ni waelewa watu wazima sio alimaliza naye vipi mm. anko sasa pale mimi nikaa nime kidogo mimi kwa kweli mimi ndo nilianza kukata tamaa kabisa sasa ya kuona mjomba wangu msaada sina wewe mama msaada sina wala nini mm. nikajichekesha nikasema ngoja nenda zangu Dar katafute maisha mm-hmm. kwa hiyo kwa hiyo mbunge wakati anafika Moshi alipokukosa nyumbani pale hakuuliza umeenda wapi wala nini ameshajua kwa sababu huku alianza vita na mama anashuka airport alikuwa awezi kwenda moshi bila kumsalimia dada yake na mamangu alikuwa anaishi dar salaam wakati ameshaonana na dada yake ambaye ni eh, mama yako yeah wamevurugana yeah. akaomba ukadhaminiwe ukadhaminiwa akafika moshi alipofika moshi pale ambacho akakuta mi nilivyoenda sasa nilivyotoka magereza mm ile siku ya 47 mm. nikakaa bonite siku moja kesho yake mm. nikapanda nikaenda kibosho mi sikuenda kwa mjomba wangu sasa yule ambaye ananilea mm. nilienda mm. kwa kaka yake mm. pembeni mm. kama kama mita mia mbili hivi mm. kaenda kukaa kwa kaka yake mm. anku alivyopanda siku ya jumapili mm. wale kutoka marekani nafikiri kwani kama ijumaa ijumaa hivi mm. alivyopanda jumapili akanifata mpaka kule kwa mjomba wangu mm-hmm akasema huyu mtoto kuna nani kamwambia na baba yake nani kamwambia hapa sio kwake au nini mm. nataka arudi nyumbani mm. la tampiga bastara mm. kabaki mkwara huo lakini kulingana na ile picha nilikuwa nimeiona mm. mi nikaambia mjomba wangu we kokote ukinikuta mm. ni uwe lakini pale sirudi mm-hmm. kwa sababu nimetoka jela sasa mimi nikafanya nini kwako mm. hapo mm. sijaiba kikipotea kitu chenye thamani kwa sababu ni kazi kaondoka mm. nimeenda jela hivyo akija kusema ni kitu fulani kimepotea ndani mimi si mnanifunga mm. kaambia mimi sirudi kwa hiyo nikaambia nishajua babangu anakaa wapi ndo mwanzo sasa kumtafuta baba hapa mm. kwa fujo kwelikweli mm -hmm. kaenda kwa dada mmoja hivi Mungu ambariki sasa hivi ni marehemu, alikuwa nesi pale kwetu kwenye dispensary mm. Magodi, akanipa elfu ishirini mm. akaambia babako namjua, mamako alikuwa rafiki yangu sana mm. shika hii hela, nenda sehemu fulani Marangu, sehemu fulani, ulizia mahali fulani, ulizia mtu fulani mm -hmm. utampata baba yako mm. shule fulani. Nikatoka Kibosho nikaenda Marangu, kafika sehemu moja inaitwa Marangu Mtoni mm. kwenye primary moja hivi inaitwa Kilaremo primary mm. ya kule Marangu mm -hmm. nikaenda nikaambia babako hapa kweli kama mwaka jana mm. <sighs> nikasema lakini kwa sababu hii ni shule mm. uenda kama mnajua alikohamia mm. wakanaambia kweli tunajua shida kubwa ni nini na huyu mtu mm mwalimu mmoja alikuwa amekaa pembeni akasema mi sitaki kuuliza mm. nataka nikuagizie baba yako yuko wapi nikaambia umejuaje baba mm. akaambia nishakuona ro anamfahamu nimeishi naye tangu anatoka jeshini mpaka sasa hivi si ni walimu mm. na alishawahi kuniambia wewe unaitwa max akaambia hey, mi max akaniambia basi bwana babako kilema primary mm kanisa la kilema mm. shule ya pembeni nenda kaulizie pale kweli nikatoka kipindi kile magari ni shida kidogo mm. nikatoka pale kilaremo ilikuwa ni marangu KCU mm. kwenda kilema nika abonde nikaibuka shule pale nikafika shule mm. mungu sasema naingia shule hivi mlango wa shule yani natoka kanisani naingia shuleni mm. kuna ngazi za kupanda ofisini mm. yule mzee alikuwa ametoka madarasani kufundisha mm. alivyoniona anakuja hapa kwenye maua mm. sijui hata nini kilimwinua kaa ananikimbilia mm? aki ya mungu simjui anijui yeah. ila alikuja tu ah, ah, ah, akanikumbatia kanaambia weni max nikaambia ndio aisee yule mzee sijui ali yaani sijui alifurahi namna gani mm ilikuwa ni kutamba ni kutamba kule tulipanda ofisini akatamba sana yani akamaliza yote hapo akasema na kazi hapa leo sipo kazini <laughs> nimekutana mwanangu mm. tukatoka huu mpaka nyumbani kufika nyumbani sasa mm. tukanguta mama ayupo mm. mke wake tukaa tumekaakaka mama sasa mama alivyokuja kanikuta mi na mzee tumekaa mm. yule mama akasema <laughs> kwanza akaingia kusalimia akaingia ndani akaenda toka kuchukua vindizi vyake shambani huko akaingiza ndani kwa sasa akarudi aka sasa Daudi babangu anaitwa baba Devi alikuwa na mtoto mwingine sasa ah, Devi sasa mtoto wake kama ambaye Devi lakini bado ana dada zake wawili wa mbele mm. anaitwa baba Devi baba Daudi unajua mimi nishindwa kujua kama huyu ni Thomasi ni Emanueli au ni nani mm. Makina, naona sasa nimekuta umefanana na huyu mtoto sana mm. baba akaambia mwanangu ai maxi bana nakwambiaga ndo alitangaza vita kivipi mama baada ya kusikia huu ndo maxi aliingia ndani kuingia ndani kama dakika kumi kumi na tano alitoka akamwambia mzee kumbe una wanawake wawili mm. una wanawake wawili -hmm. Kumbe ndo maana sione raha we nilikopata shika Hey, eh, nilienda kulala kwa baba, kwa babu yangu mkubwa mzaa baba. Sikuweza kulala pale nyumbani siku ile varangati lililoanzisha, na kesho yake yule mama aliondoka kwao. mm-hmm. Alimwaga baba asubuhi akatembea. mm. Baba akaniambia, bwana mamako kaondoka, lakini bora aondoke mwanangu abaki, achana naye. mm kama naona nimekosea yaondoke mm. baadaye tumekaa pa nyumbani kama saa tisa hivi kesho mama yule apondoka asubuhi kumbe alienda mpaka kwa babake mm. akaenda akampa sababu ya kuondoka kwa mume wake babake mzazi mm. babake akamwambia sababu hiyo sidhani kama inaweza kukufanya ukakaa nyumbani kwangu mm. tupande gari mi nawe tukaulize kama sababu ni mm. yaani wewe sikuja nyumbani kwangu na kuchoma moto Mhm. kwamba umeletewa mtoto ambaye umvalishi nepi, uruhusu kumsaidia chochote, ila umeletewa tu eh. Akaambia kwani wewe ulimkuta bwana yako yukoje, mama yako yukoje? mm. alikuwa hawezi kuolewa. Wewe ni bahati tu kwake, endekana mama huyu mtoto ndio alikuwa anastahili kukaa pale. Babake alimrudisha, akaja akakutana na baba, akapiga hodi. Tuko pale nyumbani na baba kama saa kumi, hodi hodi. Mzee mmoja anakaa marangu pale wewe mzaliwa eh, safi safi, habari yako zaka. kaka nimekaa nimekana baba tena tunakuja mbegu. Ah, akaongea baba na kaambia bwana, kuna hii na hii na hii na hii na hii bwana, nikaambia umeletoa mtoto sasa. Nikasema eh, mwanangu tena nataka akalie tena kipindi hiki, nayo ni shida, na mtoto mdogo analetewa mwingine. Baba akamwambia hapana, baba, sijamletea mtoto, sijamletea mtoto, nimemletea mtu wa kumletea chumvi kama nimefeli huyu. Babake akasema huyu kijana huyu e, aligeuka alimpa yule mwanamke kibao. Mungu alimpiga kofi pacha, akamwambia we, e, eh, akamwambia we, ina maana huyu unasema umeletewa mtoto ni huyu kijana? Ah, hapana, hata kama ni huyu, uendekaa kaa na dogo zake eh, ukute na ndugu zake kweli ukute na eh, ndugu zake. huyu jamaa sio mtu kama huyu ameweza kuja kuna wengine wanakuja huko nyuma baba sio huyu ah, na mama anaona eh. kwa hiyo lile ndo lilimfanya ajisikie vibaya kwamba he, kuna huyu kumbe una familia nyingine kuna wengine eh. Ndio kile sasa kile kitu kile pale wakakaa wakasuluhisha nini wakaelewana baba akanipokea tukatoka na baba pale tukaenda mahali tukaanza tukanywa soda tukarudi kalala kesho yake mimi nikamwambia baba naondoka kwa sababu nimejifunza hapa ni moja mbili tatu kipindi hicho sasa mimi ndio nimeamua kukimbilia chuo sasa mm. nisha apply chuo mm-hmm. Sha, kule mitihani form 2 ishashindikana nimeapply chuo Januari hiyo mm. mama kaniambia mwanangu sikonde njoo ukasome chuo ndo nakuja Rogalala Institute chuo cha maji mm. mwaka tisini na moja sasa hivi mm-hmm kwenye mwezi wa sita pale ndo nimekuja nimefemu na mwalimu mmoja hivi anaitwa Thomas akanifemu akaniingiza chuoni mm. nikaa nasoma general course engineering mm-hmm. mama kabariki pale kalipa kila kitu sasa ndo ile mwezi wa 12 baba ananiambia nenda sasa kachukue ada kwa sababu general course ile ilikuwa ni miaka mitatu mm. nimekimbiza pale 91 na moja ili tisini na mbili tisini ile mama kaniambia bwana nenda kachukue ada kule mama amelipa hii miaka miwili Mm. ngoja kachukua ada kule kwa babako sasa hivi, kwa sababu babako ushamjua mm. naenda kamwambia akupe ada. Naenda kwa Dingi kule, Dingi anaambia wewe oh, sasa hivi ndo mdogo wako kamaliza form 4 bana, hapa Mungu atuwezi, yani yani hata kula haiwezekani, hapa ni shida, yani matatizo kama yote mm. kwa hiyo baba akuweza kunisaidia hata buku lakini kitendo cha kufika pale nyumbani kuvua zile nguo sasa, hizo nguo nivue nikaoge mm. bi mkubwa akachukua zile nguo zote Mbona? Nguo zako. Zangu zote nilizovua akachukua. Akapeleka sikuzipata mpaka kesho sija kuziona, alafu sasa mwisho wa siku mimi narudi chuo tu nakaa wiki kichizi eh? Eh. Yaani alichukua nguo zangu zote mm. suruali, shati mm. Boxer, mm. akaondoka nazo mama huyo mama mm wa kule nyumbani kwa babangu mke wa baba kwa mke wa baba sasa uh -huh. Sasa mimi narudi kutoka bafuni nauliza, jamani, nimevua nguo hapa, nguo ziko wapi? mm. Eh, zimepotea. Tafuta tafuta. Nikasema zimepoteaje? Kuna kibaka anaweza acha aje begi, aache begi, aache chochote, aache simu, achukue nguo. Mm. Nikamfuata babu. Babu alikuwa hajafariki. Babu mm. eh, kuna moja babu akaniambia mwanangu, mjukuu wangu. Mimi ni mtu mzima. Mm. Naomba kesho asubuhi nikuamshe saa kumi na moja mm. tuende kanisani mm ukasali rosali babu aliniamsha asubuhi mapema kabisa saa kumi na moja tukaenda mm. kilema kanisani kanisa la kilema katoliki mm. tukaenda pale saa kumi na moja tukasali rosali moja tukasubiri ibada ikaisha babu babu alikuwa anajiita mtakatifu francisco babu yangu mimi mm. kwa sababu kwenye familia tulikuwa kuna ma, kuna askofu mmoja mapadri wawili familia ariwa pale kilema mm. tangu enzi ya misionari mm. kwa kuna askofu mmoja mapadri wawili babu naye kidogo ni kama ndugu yao wale mm. wakubwa, kwa hiyo akawa anajiita yeye ni mtakatifu fulani mm. akawa anapenda sana ibada babu yangu kuliko chochote, akawa yani sengine afanye kazi kwa ajili ya ibada mm. kwa hiyo babu akaniambia imeisha, we nenda, Mungu atakubariki mm. mi nafika Dar es Salaam wiki moja tu ile, nakaa wiki moja, naenda chuo wiki moja, nikachukua madaftari, vitabu, uniform, nikampelekea mama Ganondoni, nikamwagia mafuta taa, nikawasha unajisikiaje wakati kwamba sijisikii hivi vitu vya shule kama vile ilivyokuwa ni vitu tofauti na maisha yangu sana afu ndio vinavyonikwamisha mimi kufanikiwa kwa hiyo nimechukia vitu vya shule nikawa nikavasha mbele ya mama mama alikunywa sumu hmm? mamangu alikunywa sumu siku hiyo mm-hmm. alimanusura afya akaenda kuponea mwimbili ye hajui wewe kama una shida nyingine hajui kama na tatizo lingine lolote, lakini sasa alipokuja kufika akasikia yule jamaa kule Manzese ni mtu ambaye ajielewi, kabadilika. Nilikuwa na shule yangu kule Kisutu, kwenye stendi ya Kisutu ya mabasi pale, nilikuwa na mgawa wangu hmm. Akashangaa nimeenda pale nimevuruga, nikuta wanakunywa supu watu, nimegawa bure mm. Akajua yeye eh, huyu jamaa na akili nzuri, akaja akanikam tuma watu wakanifinya, wakanipeleka kwa mganga mmoja Kinondoni Moscow Mm. Pale kwa mganga kidogo ndio ule mzee akanitibutibu akanipanipa dawa akamwambia mama tatizo langu. Mm. Mama kujua tatizo sasa ndo akabidi anizingatie nipate dawa kweli nikakaa sawa. Mm. Kukaa sawa akaniambia sasa unaonaje mwanangu ukirudi shule nikamwambia mimi shule. Kwa hiyo akajua issue imetokea nyumbani imeanzia huko. Sasa yeye hajajua kama issue imeanzia kwa lakini anajua tu tayari wameshamvuruga. Lakini sasa akakuta sasa mimi namaliza tu. Mm. Mamangu ndo anaanza ukichaa. Ah. Yaani mimi napona mama kichaa yani uli, ulikuwa kichaa kwanza mi chizi ukapona mama akanipambania nikapona uh-huh. nikarudi shule kama wiki moja mm. vizuri tu Mm. Sasa siku natoka shule nasema ngoja niende kwa mama nikale jioni ili nikale maana mama nilikuwa naenda kula kwa mama Kinondoni mm. naenda kulala Manzese. Mm. Napita kwa mama sasa kule Kinondoni ili nikali nikakuta mamangu huko barabarani anakimbia huko uchi na na wadogo zangu wawili mmoja wa miaka minne mmoja wa mwaka na nusu. Mm. Yule wa mwaka minne ndo kabeba mdogo wake. Mimi niko kwenye dada nashuka pale mkwajuni nikasema oh, mati wa nini? Naona watu wanashangilia bonge bonge, kumbe ni mamangu. Naangalia vizuri, kumbe mamangu mzazi. Nimebeba begi la shule nikasema usimtanie. Nilikuwa nimevaa rozali. Mm. Nikaivua shingoni, nikamfuata nikamchapa. Na rozali. Kwa sababu kidogo kuna imani fulani nilikuwa nimetoka nayo. Mm. Moshi kuna mtoto mmoja kwa ameshukiwa na Bikira Maria kule Moshi. nikuwa mm. una imani na rozali, imani ya rozali sana. Mm nikamchapa na mara ya kwanza akaniambia unaniunguza nikamchapa mara pia akaniambia moto piga tatu akaniambia mimi naitwa amina alafu baadaye akaniangalia vizuri akaniambia vipi mwanangu vipi ndo pale sasa akaanza kuona aibu kwa sababu alikuwa uchi abaki na chupi tu ikabidi dada mmoja atoke na kanga akamfunga kwanza mm. akaniambia wewe wewe mtoto wake nikamwambia yeye eh, mamaangu mm. da sasa ndo nikamshika nika kiganja mm. nikachukua ile rosari nikamwekea kwenye kiganja chake afu nikafunga ule mkono nikamshika mm. nikamwambia utatulia kweli akatulia nikamsikiliza nikachukua sasa pale barabarani mkoa juni kwenye lami nikampeleka nyumbani sasa mm. nafika nyumbani ananiambia mimi kundani singii mbona makunguru yamejaa huko ndani nikaambia mna kunguru mbona hapa ndio nyumbani kwako akaniambia hapa sio nyumbani kwangu kumbe tayari nao ashaiba fahamu zake mm huku na huku akanisumbua sana mi mwenyewe sasa nikapagawa tena pale tena Mm. Na mimi tena nikatupa nikavua nguo nikaanza kukimbia tena nje. Yaani kivipi tena naona vua? na Kwamba mimi nimechanganyikiwa tena uchizi umerudi. Tena? Nimepigwa tena na yeye tayari wakati huo mama tayari chizi mimi tayari na mimi nishakuwa sielewi yani amna msaada uh-huh. sema nilipo, sasa kuna jamaa mmoja nilikuwa nimetoka naye shule kidogo naye alikuwa kidogo ni mcha Mungu sana mm angekuwa ni mtu ajabu kweli, siku ile ningeenda kuyavaa yote, lakini mwisho wa siku yule bwana alipoona sasa nimechanganyikiwa, kaona usimtanie. Sasa akawa nakomana mimi, sasa mimi namkimbia mamangu kwa sababu naona eh, mamangu kumbe anawaka moto, kwa hiyo mimi namkimbia mama. Sasa ah, ah, ukimwangalia mama unamwona anawaka moto, moto. Nikaona ngoja mimi niondoke. Mm. Ni kuondoka sasa ndo nafungua geti naambia ngoja tutaongea mdomoni kila nikiongea mdomo umejaa sabuni yani kila nikifanya hivi naona kama ni sabuni mpaka povu liko huko yani sielewi chochote ni sabuni tu naona nikaona usimtanie oh, kila nikifungua mdomo mpaka naambia jamaa toa sabuni na naongea kwa sauti toa sabuni kumbe jamaa naambia sikusikii Mm-hmm. mi naongea kwa sauti kweli toa sabuni nipe maji nitoe sabuni kumbe jamaa aelewi chochote nachoongea wala asikii naongea mm baada natoka nje kidogo pale ndo nikaona yani kutoka ile eneo sasa la ile nyumba mm. naenda hivi babani ndo kaona kidogo eneo linarudia rudia linarudia linarudia nikaona hapa mimi hapana haiwezekani sirudi tena pale kwa mama nikakimbia kwa mjomba wangu mmoja hapa alikuwa pale magomeni pale kaka yake mama mm. anaitwa Elias mm-hmm. Fasa nikafika kwa kwa Fadha Elias kidogo ni mcha Mungu sana yule bwana mm. mwenyekiti mweka hazina wa kanisa Katoliki Magomeni mm. kamtokea pale Nikamwambia anko eh, kuna moja mbili tatu kule nyumbani, lakini anko kasema ndo anarudi. anko gani? Mjomba wangu sasa alikuwa bungeni akasema alikuwa mnazi mmoja kipindi hicho wabunge si wako Dodoma wakoja kulala mnazi mmoja mm. siku za Ijumaa Jumaa weekend mm. nikamwambia bana anko kasema anakuja lakini nimeamua kuja kwako kwa sababu hapa nimefika kwa miguu mimi sina hata mia mama moja mbili tatu eh hey, hey. hako anaambia sana mimi kienda sitakuwa hivyo hivyo kama wewe mm. ngana pale nikamwambia naomba kitabu fulani naomba kitabu fulani naomba akanipa bible akanipa kitabu fulani hivi cha msala waumini nikabeba nikaambia kuna mtoto wa mjomba wangu nikaambia twende mm. hakuna linaloshindikana kwa mungu twende tukaondoka kweli nilipofika nyumbani huku njiani muda wote naomba na, nafika pale nyumbani sasa nafungua mlango nakuta mamangu kuna majirani wameshamzunguka yuko ndani wametulizwa lakini anasema pana wamesema sijui nimechukua watoto wangu ili waende chuo kikuu sijui nini haiwezekani hapa inatakiwa wakale matunda porini mi ndo nakataa siende kula matunda porini ah. kula matunda porini yani tuchukuliwe msukuli eh. alafu yeah. mama anataja jina maximilian kasungi godfrey na, na ana yani anataja watoto wake ambao anao anasema mi ndo natakiwa nikaanze kula matunda afu wao ndo afe baadaye mi na wadogo zangu eh, nikaona kuna, kuna, kuna matunda niko nje hapo sasa ndo nakuja watu wamejaa kwa ule upako nilikuwa nao kipindi kile nikasema mungu ni mkubwa nikaingia ndani nikachota maji kwenye ndoo nikaombea nikasali sala yangu nazozijua nilikuwa nimeelekezwa nikazisali yale maji nilifanyia mara kwanza pap mm. akapiga kelele moto moto moto akaingia chini ya kochi mm. kajua hapa nishamweza huko ndo tuambie hizo sala sasa ziwasaidie na watu wengine ah, zile sala zilikuwa ni kwa kweli kwa sababu kipindi kile tuko moshi mm. kuna mtoto mmoja hivi alikuwa anaitwa gerard mm. alishukiwaga walisemaga walivumishaga kwamba ameshukiwa na bikira maria mm. kwa ule bwana kipindi hicho tukawa tunaenda kusali nyumbani kwake jioni mm ule bwana alikuwa na nguvu fulani hivyo ukifika pale kwake hata kama una pepo kwa kweli pepo akuwa baki yaani ukikanyaga ile ardhi shamba lake mm hakuna watu wengi sana wameacha magari pale waindi waarabu wani wameacha magari kwa ule jamaa yani wameacha sio sio kwa kuambiwa kwa mm. kushuhudia mm. kwa sababu mm. mtu alikuwa anatoka na kiwete huko sijui tanga mwarabu sasa ana imani ile lakini alikuwa kanyaga ile ardhi mm. mtoto anatembea kama amefanyiwa vitu vya kipumbavu kwa anatembea mm. sasa mimi baada ya sasa kufika pale nyumbani mama ile hali kakake kweli ambaye ni mjomba wangu alikuwa amenilea mimi mm. alikuja kwenye saa nne mm. usiku akakuta hali ya dadake ule wa magomeni aliogopa kwenda mm. tulienda naye tulienda naye pale akafika lakini akakuta hana maamuzi mm. akanaambia kaka sana kuja akaja kweli anko anko alichofika pale kumwangalia akasema bwana mi kesho naondoka na ndege sababu nilikuwa nishakata tiketi ya ndege ya kwenda moshi sema we shika nauli tukutane moshi jioni wewe mi na mama sasa na mgonjwa nini tukutane moshi kweli tukatoka kweli kesho yake mu tukapanda basi moja hivi ya msae tukaenda moshi kufika moshi pale sasa hatukwenda nyumbani tukapokelewa tukaenda KSMC hospitali mama alikuwa sasa kama kichaa sasa akafungwa kamba pale kitandani ila hakuna mtu aliyekuwa anaweza kumpa chakula ule mama bila mimi na mimi nilikuwa nampa chakula kupitia biblia mm. yaani kuwa nafika baadhi ya maandiko nayasoma mm. ndo kidogo anakubali kuelewa unasoma ukimwambia yani, unasoma kwa imani nasoma kwa kumwambia kwamba marieta imeandikwa kwa mfano isaa ile hamsini na nne siu kumi na saba iko moja mbili tatu iko hivi mm. anasikiliza leno naambia sema amen akisema amen unasikia naomba chakula mwanangu nampa chakula lakini akisha kula anabadilika yeye sio mariadha tena yeye ni amina mm. sasa anko wakaenda akakaa na ndugu zake amekaa pale KCMC kama siku sita hivyo akapanga na ndugu zake sasa kwamba huyu jamaa wakaja Yaani nafika nyumbani siku hiyo nikakuta wameorodhesha vitu vya waganga kama kumi na nane hivi vitu vya kwenda vya kununua ili umpeleke kwa waganga mm. si hudi si makatida sio vitu kama kumi na nane mm. nikaambia mjomba wangu anko eh, kuna mtoto ameshukiwa na Bikira Maria hapo mm. na mimi nishaenda kwake zaidi ya kipindi nasoma nso sekondari nilikuwa napita kwake mm. mi naomba tumpeleke mama kule na mimi nilichomwambia mama nampeleka kule kwa sababu kuna kitu nilimekiona mm. anko kanaambia unasemaje sasa sikiliza hasa akienda kuongea chochote kule bwana usije ukasema nikaambia mi niseme nini bwana mm. kule awezi kwenda kujizia sio kwa hakimu mm. kule atakiwa kapone upepo amtoke mm angu akaniambia basi akamwombea ruhusa pale KSMC mm. ilikuwa sio siku yake ya ofu lakini kwa sababu ni mbunge mm. akamaliza mambo yake juu kwa juu kule mgonjwa akaruhusiwa tukamchukua tukampeleka yani namshukisha tunatoka na mamangu moshi mjini KSMC hospitali mm. tunaenda kibosho sehemu moja inaitwa kibosho central mm. ndo alikuwa anakaa huyo mtumishi tunafika pale mama ajui yuko wapi yani tangu tuko moshi mama ajui yuko wapi wala yuko sehemu gani anajua yuko Dar es Salaam mm. tunakanyaga ile ardhi pap kwanza alikataa huyu alitukimbia hapa na hapa labda nakule babana tukarudi mm. kwamba sasa kanyaga ile ardhi ile eneo alikale jamaa mm. watu wakamkamata wakamleta huku na huku vurugu vurugu anakataa na kasa lakini alipokuja kufika kwenye ile ardhi pap wakamweka chini mm. mama kanuka pap akasema we akaangalia angalia, akaniona, akaniambia we, umefunga mlango wangu, nyumba yangu umefunga da kabati sisi. Nikaona yeye tayari kuna sehemu vitengo ameweka mazingira yake, naona sasa ndo anakumbuka mm. Nikaambia mama, mlango umefungwa, sijui uko kwingine vipi. Kumbe sisi tunampeleka mama kule Moshi mm. kumbe shemegi zake mm. alikuwa na mama yake ambaye alikuwa na umauma akawa amezidiwa mm kama wiki mbili zilizopita zangu wamemsafirisha kwenda urambo bwanake alikuwa ni mtu wa urambo mm. babangu akufikia sasa mm. wamempeleka urambo kama wiki mbili zilizopita mm. mama ndo anakuachiza huko nyuma na mi ndo napona huko mm. kumbe kuna jamaa kule jamaa alishakufa mm. wamemzika wana wiki mm. kumbe wamepanga safari kule kuja kumdhibiti mama ili wasije akamwambia jamaa kafa ili wachukue zile mali mama alizokuwa nazo yani ndani wasimwachia hata jamaa ambaye unazungumzia kafanani mume wake mume wake mama sasa ambaye ni mume wake wa dogo zangu mimi na dogo zangu watatu wamezaliwa na mnyamwezi mmoja wa urambo mm. kwa alivyoenda baba baba huyo sasa baba wakufikia kwa upande wa mama kwa upande wangu mimi baba wangu kufikia kwangu mimi mume wake mama wangu ehe alikuwa anaumwa alivyoenda kutibiwa kwao akafariki kwao akafariki kule kumbe ana wiki tangu amefariki wameshazika washazika hawajamwambia hawajamwambia mama mm afu akapanda magari sasa kwa ajili ya kuja kumzunguka ila yaani wenzako walikuwa wanataka wakimpa habari mm. kama vile kawapokea wageni mm. afu wampe habari ili hata kijiko asisogeze yani wakimpa habari mshtue yani alafu ndo ah, wampe habari alafu wadhibiti mali zao wanaomba ah. we sio mke wake mwanetu okay e, eh, ujafunga ndoa naye mm-hmm. ila na watoto watatu naye sasa wakati huo ndo anashtuka yeye yupo kule sasa moshi mama sasa si mama anakuwa chizi sasa niko naye moshi kumbe mm. kuna watu washawai huku da da kwenye nyumba ya mama tuko moshi washavunja mlango mm-hmm. mashemegi zake ambao wanakujaga kwa kaka mmeake mama yangu mm. washavunja mlango wako ndani mm. kwamba wamedhibiti mali mm. yaani bei mkubwa ndo anasubiriwa arudi mm. aje ambiwe kwamba sisi tumekuja kukuhamisha hatujaja kugaana chochote mm. yaani wewe ni mke wetu tulia kama unavyonyolewa, tuchukue kila kitu tuondoke, tukakupe mashamba kule, ulee watoto. Mama na watoto watatu na jamaa watatu mm. Ndo kilichotokea pale mamangu kuzulumiwa. Sasa mm -hmm. Sasa nyie, sisi bado tupo hapa kwa huyo jamaa. Mimi mtoto anje sijulikani tena yule baba, yule baba ndo alikuwa ananisomesha mimi chuo cha maji huyo. mm. Sasa hapo ndo shule yangu inaishia hapo. Sasa shule okay. Mhm. inaishia hapo, sawa. Hapa ambapo mlipofika kwa huyo jamaa, wakati mama anauchiza, anaposhtuka anakuuliza kwamba mama alipofika pale sasa kwa jamaa mm. kwamba tumekanyaga ile ardhi mm. mama anaanza kusema nani kanileta kibosho mm. alipoangalia hivi akajua hii ni kibosho hii kibosho hii anaona kahawa anaona migomba akajua hapa kibosho mm. nani kanileta kibosho mlango wangu umefunga nikamweleza mm. kila kitu lakini kaa naambia ile jamaa jamaa yule dereva kaa ninaambia kapona mamako nikaambia mm, mm, huyu mpaka akutana na mtumishi mm tulipo sasa kujipanga tukaingia kwenye foleni kufika kwa mtumishi mm. alikuwa naitwa gerard mm. huyu mtoto wakati mi niko namaliza darasa la saba ye ndo yuko darasa la tatu mm. shule hiyo hiyo moja ya ukaoni primary mm. kufika pale mama ndo akaanza e, e, e, kwanza akagoma akasema kumwona hivi gerard akasema usimtaniwi pale siendi mm. shika ngani ya geradi akasema usimshike mm. simshike mm mwambiaje wewe njoo njoo akaja anajigaragaza anajitupatupa anafanya fanya yeye akafika pale kufika karibu na jamaa akaambia kwaheri, kwaheri, mimi natoka jamaa akaambia uondoke na ukafe kabisa mm. ti pale mama ndo anapona yaani mtu aliyetoka hospitali mm. alikuwa yuko SU mm. anatoka na kurudi nyumbani kwenda kupepeta mchele wa kaka yake sasa kwamba haumu hata kidogo yule mama yaani kesho yake alipanda gari akarudi dar es salaam mm. haumu hata kidogo ajaye kuumwa yesu wangu mhm mm eh hey. maajabu ya yani kilichotokea ajaye kuumwa yani... na alipona bila hata kuombewa yule jamaa alikuwa na tabia ya kuombea yule jamaa alikuwa anataka ufike tu mm. hey, eh, ufike tu mhm mm ukifika ule shetani ajitetea mwambe toka basi alikuwa mbei mm. yaani ukifika pale alikwambia kanyaga hapa kuna sehemu ambayo walikuwa wameiandaa wamesema hapa Bikira Maria ndo alipoweka nyayo mm. alisimama akamwambia hapa ndo watu wataponea mm. kwa hiyo ilikuwa ukifika pale ukisimama tu Mm. Aiwawaza na takataka la aina yote linakwambia bye bye, haya naondoka, naambia ondoka, basi kamaliza, ondoka na usirudi tena. Mm-hmm. Sasa la mamangu alisema nimeondoka, nimeenda kwa mama mkwe, nikaambiwa nirudi huku huku mpaka nihakikisha amekufa akaambia atakiwe afya huyo anatakiwa afya aliyekutuma kaka haikuisha miezi sita mm. eh, haikuisha miezi sita alikufa mdogo mtu yule alikuja kuchukua mali za mamangu mm. alifata ndugu yake alifata mama yake mzazi ah, kwa hiyo ina maana huku kuchanganyikiwa kwa mama kulikuwa kunatoka kwa mama mkwe kwamba awe chizi ili eh. wakija kuchukua mali zao maanake yule mmeake alikuwa amekodisha nyumba nzima kinondoni ah. kwamba wakija kuchukua mali zao hmm. wasipate kipingamizi cha mke mm. hey, eh, alipigwa ile aame nyumbani wakute mjengo ndio maana kwamba tuko moshi mlango ushavunjwa wako ndani watu basi mimi nikajua ulipopona wewe kilicho yeye kakusaidia wewe upone yakamvaa wewe ya kwako wewe ya kwangu yeye tayari naye katupewa mzigo mwingine yaani mimi mzigo wangu nilitupewa moshi kwenye nguo kwa babangu kwa nguo kule eh. mama anapambana kuniponyesha mume wake anafariki huko yeye mpaka anafariki ajui yeye ndo anatupewa mizigo ah uh-huh. tunatoka moshi ndo tunakuta tayari watu washaingia ndani washamiliki nyumba ya mama mm. mashemegi mm na kweli wakamshawishi akaenda na NMC mama yake akafanya kazi NMC mm. wakamshawishi akaenda NMC mm. wakafosifosi kule mafao nini nini wakapewa gari lori ya NMC kwa sababu NMC walikuwa na malori ya kusafisha vyakula mm. wakapewa lori wakaja wakabeba kila kitu ndani wakapeleka Urambo akamwambia mama hey, amna cha kudai chochote twende tukakupe mashamba mpunga kule ukalime mm. ulee watoto mama alipofika tu Urambo pop mm. akaambia hata sufuria usishike hapa hata kijiko akikuhusu kwanza mm. we sio mkwe wetu mm. kwa hiyo geuka washajua huyu katoka kuombewa kule wakati mama alienda kuombewa yani ndo ah, jamaa e, kashatoka kuombewa sasa wa, na kuna udongo fulani ilichukua onyayo pale wabikira maria akaa nao kwa hiyo anaweka kwenye maji anakunywa kwa hiyo wakamkataa mm. kwa hiyo walijua kwamba tumemshindwa tumemshamshindwa tumwezi sasa aondoke tu kwa sababu hatuwezi kuishi na ile tumwharibu ili afie huku hatuna deni hmm. wakamshindwa hmm. kabidi mama sasa achomoke pale na mtoto wa mwaka na, na nusu ndo wa mwisho huyo jamaa alifariki hmm. akarudi tabora kuna, kuna mjomba wetu mmoja jirani wa kule kwa kina mama hmm. ndo ile jamaa sasa ndio ikabidi ampe nauli mama akumrudisha Dar es Salaam. Mama mimi anamfuata chuoni pale Lugalilila. Mm. hmm. Naitwa staff pale naenda nakuta mamangu ala matongotongo paka hapo. hmm. Yaani katoka kwenye treni hata kuna uso hajaweza kafunga kanga mm. hapa kiunoni na mtoto mgongoni anaambia mna mwanangu niliondoka na lolo lakini nimerudi kama nilivyo kafanya hivi Naambia je, kama nimerudi kama nilivyo hata nguo kubadilisha Na mambo zile nguo alinoma alinomo alinilona na mume wangu kwa hiyo azinihusu. Hadi nguo zake zikachukua. Hata nguo walichukua kiongozi. Mhm. Mm Mama kaniambia lakini sijazaliwa na nguo mwanangu wala siku nilizaliwa uchi. Mhm na ndio maana nilikuambia wewe ishi ninavyotaka mm. twende kazini sasa kwa ile mapito mamangu aliyopitia mi ndo kilichonifanyaga nikaanza kuacha chuo mi niliacha chuo naenda mwaka watatu tatu lalalala institute mm. nilikuwa nikachukua general nilikuwa niende gce kwa sababu nilikuwa general course engineering sasa nikitoka hapo pande gce mm. tafute chuo hapo vikaa nichengani mwaka watatu wa general course engineering mi ndo naacha shule mwezi wa sita bado kidogo miezi minne mitano tumbo mpaka kesho kuna siku moja alinikuta pale kanaambia mungu wangu kweli dunia ada ulimwengu shujaa we ndo maximilian maki mi nakuja kukutana na watoto waliomaliza darasa la saba mi nimaliza form four moshi mm. mimi sasa mi nakuta ndio hapo mungu aliona kama ni, yaani nilikuwa nakaa na watu kama ambao naona kaa ni tupo kwa wachawi mm. maki nilikuwa mwalimu wao e, eh, mm-hmm. mkakuta sina maenjinia kubwa sana mjini hapo mm-hmm. cha maji ndo kinaanza kile Mm. mm. tulikuwa sisi viongo waanzilishi wa maji mimi nimekuta hata form hata moja hamna chuo cha maji. Ulipoacha mambo yakaendelea. kuna watu nilisoma nao darasa la saba watu ni shida wao. Sasa bado kutoka pale sasa. Mm. Tukaishi mtaani kidogo ile lakini kaka kwa maisha tena nilikuja kukutana mtaani Mungu ndo anajua mwenyewe. Mm. Katika stendi sasa. Baada kuja kukutana maisha ya stendi. Nimeacha chuo mm nikaanza kuuzauza vimtumba kidogo mm. pale manzese mm. manzese wakati barabara moja wakati huo mm. tunakwenda sasa ku barabara wanajenga na boroli manzese zile za mwendokasi unazoziona na daraja mm. na maana pale soko la mtumba lilivunjwa kidogo mm. ikabidi sasa sisi ndo watu tuhamie magomeni Mm-hmm. mataa pale kama uliutaga mtumba magomeni mataa si ndo anzilishi mwaka ilikuwa mwaka tisini na nne hiyo mm tunaingia magomeni pale mtumba mazoza mtumba pale nikakapo kama mwaka mmoja hivi mm. kidogo mjomba wangu akaja akanichukua pale mm. moshi akaniambia bwana mimi nimeambiwa wewe ni mpaka nikae na wewe nijue umejitegemea mm. haiwezekani mm. ukae peke yako bunge bunge huyo sasa ubunge ndo unaisha hapo mm. tisini na tano hii mm. kanirudisha moshi akafungua baa moja pale KSMC nikawa nakaa kwenye baa yake moja mungu sasa samani akafanikiwa kuniolea kipindi hicho eh. ilikuwa kulikuwa kuna binti moja alikuwa anafanya kazi pale ba mm. kwa yule binti katika maisha ya kuishi naye kuishi naye akawa ni msaidizi wangu wa karibu mm. ah, nikaona kama huu unaenda kaa maisha yakaenda mm. kamwambia mjomba wangu mjomba wangu akamwambia hamna shida mm. sasa kilichotokea pale mjomba wangu kuna kitu alinibariki mm. kwa sababu tayari alikuwa na usia kutoka kwa mama yake mm. kwamba bwana huyu ni mdogo wako wa mwisho yani huyu sio mjomba wako wala nini yani huyu ni mwanangu maake nimemlea mwenyewe mama dada yako amejifungua mimi huyu kaniachia yani tangu akiwa hata kutambaa awezi mm. kwa hiyo huyu ni mwanangu nimemlea mwenyewe mm. na yeye ni watoto wangu kwa hiyo ataishi nawe kama ndugu yake wandekaa mm. baba yake mm. babu kipindi hicho mi kila siku ananitafuta ni niue mm. mzaa mama mm. kila siku ananivizia yani kuna siku moja aliniweka kwenye gunia mm ili mradi tu yani akifika katikati ya shamba nikatekate kama mgomba ili amalize shule aondoke kisa umekataa shule hapana kipindi hicho niko nimezaliwa sasa hapo yani nimezaliwa mm. kwa hiyo nimerudi tena kwenye historia kwa sababu naona nizaki nilizaliwa katika mazingira magumu babu akutaka nizaliwe nyumbani mbona ah. kwa babu akawa ameniweka kwenye gunia ili akaniulie mbali lakini mwisho wa siku yani yani nimeingia ule uchungu wa kuambia ni katika maisha ambayo ya shida sasa mm. ndo hayo maisha ya shida niyamanzia hapo babu ah. akaa ndo hataki kuniona kipindi hicho kidogo au iko kidogodogo hapo ndo nimezana mama alizaa akiwa shule ujue mm. form two. kwa hiyo akawa na hasira sasa huyu mtoto wangu wa kike kazaa akiwa shuleni akiwa shule heshima mbaya kwelikweli ajaa kutokea mtu kujifungulia nyumbani kipindi hicho moshi mm. kibosho mm. ilikuwa ajaa kutokea gati mtu kajifungulia nyumbani ajaolewa alafu mm. mtoto wa kiongozi mm. mchili mm. kwahiyo kaa ni sifa mbaya sana kwa babu kwa hiyo babu akaa nataka ile nisije ngakuwa nikajulikana mm. nife kabla mdogo mdogo aseme hata amekufa marehemu mm. sasa mi nikawa naonekana kila siku itolewa kila siku itolewa kwa hiyo wanaonijua wakawa wanaishi na mimi kuhadisia watu kwa hiyo babu akawezi kutamba yani mm. kwamba labda mi ni tofauti na wali wengine mm. akitamba sana ambia we mwanao angejifungulia nyumbani sasa wakati amekuweka kwenye gunia uliponaje wakati naenda hivi nikapiga chafya mm. watu wanavyodai mm. nikaanza kulia mm. watu kam, mama moja alikuwa anapita akaambia we wewe baba umebeba nini kabla sasa atoe tu macho yani kwa sababu huwezi kujitetea nimebeba kitu fulani si mtoto huyo huko kwenye gunia mm Kumbe babu anataka kaende kule bondeni afike mali ya chimbe hata aweke huko atulie kimya, kwa sababu kwani ni sifa nime, yani mama alimchafulia sifa mbaya vijijini mm. Mungu sasa subhanahu ndo nikanusurika siku ile. Kwa hiyo nikajulikana, ah, sasa bibi yangu ndo akajua ah, huyu jamaa kumbe anampezea huyu jamaa ile amu. Mm. Kwa hiyo nikaa sitoki mgongoni kwa bibi. Mm. Eh, Paka bibi yangu anakufa alikuwa hawezi kukaa dakika mbili bila kuniona. Mm. Ah, swear, isiwasikudanganya hata shule bibi saa ingine alikuwa akikaa tu akiona vipi saa nne ikifika anapita shule hiyo ndo story ambayo inafanya sasa huyu mjomba anakuolea ndo hiyo sasa alikuwa mambo kwamba banafanya mpango mm. make bibi alinipa shamba mm. kule kwa wajomba mm. akasema sehemu fulani naomba apewe mjukuu mjuku wangu wa mwanangu wa kiume wa kwanza mm. na mjukuu wangu fulani max mm. ile shamba ligawike katikati huyo achukue huku huyo achukue huku mm. anamwambia mume wake mm. maake anamwambia itakuwaje tuchanganye damu ambayo sio ya kwetu mtaani mm. maake huyu sio damu yetu mm. bi akasema huyu ni mwanangu mm. yaani huyu ni mwanangu aishi hapa kwani unajua kama wewe unahusika na damu hii ya huku mm. we si upo tu ni mtu lakini unaitwa fulani mm. basi hii na huyu aitwe hivyo hivyo basi kakazia lile jambo mwanangu mpaka kesho mm. ile riziki sikupata lakini mwisho wa siku mi nilielewa pale kwa jomba zangu mm. yaani hata kwa baba yangu wale watu ambao ni wakaribu siwajui mm. afu mimi wakati nakuja kusasa kumjua huyu ni baba yangu mm. sikufanikiwa kukana hata miaka miwili ndani kama mwangu moja na change hivi akawa amefariki kwa hiyo sasa nikaa nimeishi katika mazingira ambayo hata yule mama sasa mm. kupata mtu wa kumwaminisha ile hata na heshima iwepo lakini kaa bado ni ingine kwa sababu wakunitetea tena hayupo mm. Kwa hiyo mazingira yaani nimekuja kujikuta niko katika mazingira ambayo hata yule mama yani imani imepotea. Sasa katika matukio ambayo nimekuja kukutana nayo ya kazi kazini kwangu. Mm. Ndio kidogo alikuja kunisikitisha. Ilikuwaje? Kwa sababu mara ya kwanza kabisa mwaka elfu mbili na kumi kama ule mwezi wa kumi na moja nilikuwa ni agent wa magari fulani hivi anaizwa Mbazi, Mbazi Travelers. Mm. Kwa hiyo sasa nilipopata ajali, watu wengi walikuwa wanajua kabisa mimi ni kiongozi pale. Sasa baada ile ajali ikawa imetokea, sasa ni wakati niko hospitali, tajiri akawa amekuja akaniambia, bwana, sasa hivi daraja limevunjika, tufanyeje ili safari iendelee? Mm. Au unanipa mamlaka mimi ya kubadilisha kazi? Nikamwambia haiwezekani ubadilishe kazi yangu, kwa sababu hizi kazi nilikuwa sifanye peke yangu mm. hii kazi mimi kuna watu nafanya nao mm. niko na watu kumi na nne kwenye kampuni mm. sasa kama mimi nimeanguka inamaana na msaidizi mm. kwa hiyo nachoomba bosi wangu msaidizi wangu asimame kwa nafasi ya uongozi kwa kipindi hiki ambacho mimi nina majanga mm. ili nikipata afueni mm. ataendelea nafasi yake na mimi niendelee na nafasi yangu mm. bosi akaniambia umeamua vyema sana Ndiyo. yani sikutegemea kama ungeza kuamua hivyo sana sana labda ungemwiza hata mke wako au ndugu yako aja mm. asimame mm. lakini maadamu maamua wale wale watu ambao una, unaishi nao mm. ni mtu mzuri basi mm mpe nafasi kuna mtu alikuwa ananiomba kazi hapa bwana mm. rafiki yako fulani mm. na yeye namjua ni bosi wa magari mm. lakini sasa kwa maamuzi yako mm. na we ujamuona mm nisije nikajipendekeza kwake wakati hii kazi ya kwako mpe unayemzoea mm. kampa ule bwana wewe ukampa bwana gani Uwasi, usimamizi sasa umeneja wa kampuni ukampa nani sasa rafiki yangu ambaye msaidizi wangu sasa ambaye nilikuwa nimemteua kama msaidizi lakini kwangu mimi sio kwa bosi mm. yaani kwangu mimi kama mimi bosi anajua mimi sina msaidizi lakini mimi kwa naishi kama msaidizi wangu mm. yaani jambo siku sijaamka nimeamka na dharura we simama bala yangu hapo mm. kwenye gari yani akitoa kauli na maana ni ya kwangu mm kwa hiyo watu alafu yeye kidogo alikuwa anajua mahesabu yangu na bosi wangu ndio Eh funga invoice hiyo alikuwa anamuelekeza yeye mm. kwa simu na anaifunga bosi anaipokea anaenda sawa mm kwa sasa yule bwana kilichotokea sasa baada ya mimi kuumia mm. nikampa yale mamlaka Mhm. tukaanza kuishi mwezi wa kwanza mm. wa pili watatu wakaanza kumwambia tajiri bosi mi sijai kuona mtu anayeumia afu kampuni ya umu, ya, inamsaidia kivipi nimeshapata ajali pale gazini basi ishanivunja mguu mm. kwa hiyo anamchallenge bosi ili anitoe kwenye kikosi mm. nisiwe bosi wake tena kwa sababu wakati huo bado niko nyumbani lakini asilimia tisini bado nafanya kazi mi kupitia simu mm. namwelekeza yani mm. hey, gari umepakiaje bana moja mbili tatu naambia sasa hiyo gari sitaki kupaki hivyo mm. nishaongea na fulani na fulani wa gari fulani na gari fulani gari yangu nataka upakie hivi mm. sawa alafu kishapakia nielekeze mm. ah wewe unapanga kazi huko nyumbani kaambia hiyo kazi siipangi nilikuwa nyumbani napanga na watu hapo hapo mm. kwa hiyo nataka kazi ifanyike hivi kwa hiyo akawa anafanya mpango yani ninavyopanga mimi afanye mpango linashindikana ili nini alete mawazo yake ambayo anaweza yakakubalika kupanga yeye mwisho wa siku bwana bosi akanaambia miezi sita max imeisha mm. nafuu mm. ili uje mm. sitaki bwana nimechoka maagizo mm. nikaambia bosi kidogo bado hali yangu sio kwa kweli mguu ulining'ang'ania kumbe matatizo yote yanatoka kwa ule bwana sijui kimazingira mm. mguu hautaki kuelekea direction hata kunaonyesha kama una mpango wa kupona mm kafika mwana kasema kweli mguu naenda kukatwa mbona nilikataa usikatwe nikienda mwambili wa dokta anaambia ungekubali kukatwa sababu ushapona mwezi wa nane huo tangu nimevunjika mm. ungekubali kukatwa sababu ushapona mm. unatembea na magongo tu enjoy na kazi zako mm. nikaambia hapana bado sijakubaliana na hiyo mjomba wangu ni dokta alikuwa pale moi anaitwa dokta mboya mm. alinisii sana akanaambia mjomba nitakununulia mguu kwa gharama yangu mm. wacha nikukate upone haraka. Nikamwambia nipone haraka, kwani nyie mmekufa bana? mm. nyie si ndugu zangu, simpo? mm. hey, eh, nikihitaji ugali mtanipa, mi sikati mguu, wacha mm. nichelewe. Kumbe nitapona lakini nitachelewa. Hey, eh, utachelewa. Ngambia wacha nichelewe, mm. mguu wangu sikati. Mjomba akaniambia basi, kama una imani utapona. mm. Nikaambia imani nayo mjomba miaka miwili na miezi nane ndo unapona ule mguu. Kwa hiyo ina maana kazi ilibidi sasa yule bwana awe ananisumbua kila siku akafika mahali sasa mi nikifata posho kwa sababu mi nilikuwa tajiri akuwa ameniandikia posho elfu sabini kila wiki mm. kwa bwana kila, kila wiki chukua elfu sabini na kukusaidia mm. yule bwana ilikuwa inamuuma roho sana ile pesa kwa hiyo saa ingine nikifika nikimtuma mke wangu ampi mpaka labda nifike mwenyewe nitoe maneno kidogo makali makali ndo mm. anipe ila kwenye kitabu kila siku anaandika fulani nimempa elfu kumi fulani nimempa elfu ishirini kwenye invoice kwa sababu bosi alimwambia ingiza kwenye invoice mm. posha huyu jamaa sio kasema umeikata juu kwa juu mm. ingiza ile kampuni ijue kwamba huyu kuna hela anayopewa mm. akafika mahali akasema oh, mara bosi jamaa kuna siku nimempa kipindi cha mwezi wa kumi na mbili ilifika kipindi mwezi pale mwezi wa kumi na mbili sasa kila nifuata ananiambia oh, gari imekodishwa, gari imeja. Siku moja akawa amenipa tiketi mbili za Moshi. Mm. Nikaziuza elfu themanini. ziuza elfu themanini nikasema ah, elfu themanini. Elfu themanini. Si, nikafuata naambia sikopi. Hii posho yangu. Nampigia bosi akaambia angalia sasa mtu yule niambiaje anarudi. Kaondoka na hela ya gari tiketi mbili mm. Sasa bosi kidogo kile kitu kikamwingia akasema ah, Maxi mbona umeondoka na hela tiketi mbili? Nikamwambia hapana, nimechukua posho yangu. Posho kati ya kila siku naandikiwa kwenye kitabu. Mm. Bosi akaniambia utakuwa unachukua hela kwangu. Kwa hiyo mimi kila kila najipanga saku kila bosi nimvizie, nimkute, nisimkute, nimkute, nisimkute. Ah, ilifika mahali nikaona sasa hamna sababu ya kumfuata yule jamaa. Mm. Mimi naona tu kwamba ni riziki imefika mwisho. Mm. Sasa yule bwana sasa labda nikaa nasema basi kama vipi wacha nimtokee kama yeye. Mimi sikudanganya. Kwanza tulifika mahali wakati ananipa posho mara ya mwisho mwisho. Mm. Yaani nikienda kuchukua posho ambayo imeandikwa kwenye invoice. Mm. Nimkuta hata na milioni tatu. Mm. Hawezi kunipa hata elfu kumi. Mm. Anamwambia jamaa kwa naomba umpe huyu jamaa elfu hamsini. Mm. Alafu mimi nitakupa. Jirani yake anamwambia mbona uje si una hela hizo hapo? Mm. Ambezi sijafunga hesabu. Kumbe kashafunga hesabu. Mm Nia ni kwamba aruhusu kunipa pesa kwa mkono. Kwa nini? Kwa mazingira yake alikuwa anaishi. Mazingira gani? Ya ki uchawi uchawi kusema kweli, kwa sababu mtu ambaye akupe pesa keshi mkononi, yani ni ni ni haki yako, alafu anashindwa kukupa kwa mkono, wewe sio mtu mzuri. Kwamba hatakiwi kukupa, hatakiwi kukupa, akikupa amekutibu. Ah, kwamba kuna shida sasa, ina maana ambayo ipo ambayo yeye ndo chanzo. Yaani akikupa mkataba alioingia kule utavunjika. Haruhusi kukusaidia. Mkataba alioingia wapi? Kwenye imani zao hizo za nafasi nyingine za kichawi chawi hizo kwa sababu ni mtu ambaye unakuta ana pesa mkononi. Mm. Bwana kwa mfano hata nilikuwa sangine nikimtokea bwana nikamwambia alo. bwana kweli nilichukua posho juzi lakini bwana hebu fanya mpango niachie nauli hapa mm. ana hela mkononi kashika hivi hata laki mbili bana elfu tano utasikia namwambia mtu we ona elfu tano ana elfu tano tano kama zote ona elfu tano mpe huyu yule ale ambaye anampa si unahela hiyo mkononi anaambia ah mpe huyu elfu tano afu nitakupa na maana yule anapochukua ananipa naye anachukua anampa yule bwana anipi mimi ukiwa unaona kwa macho yangu uh-huh. nikajua kwasa kumbe hapa kuko hivi sasa nikawa nawauliza watu waliomzunguka jamani mimi nikienda kwa fulani nikimwambia kuna anipe moja mbili tatu inakuwa ngumu kwake mpaka amwambie amshirikishe mtu. Mm. Wakaniambia Max aruhusu kukupa hela. Akikupa hela kavunja mwiko. Mm. Kwa yule bwana sasa hivi baada ya kufukuzwa kazi ndo sasa hivi nikutana naye. Nikimwambia unipe e, eh, nikifanya naye kazi nipe hela yangu ananipa. Kwa hiyo kwenye kazi ambayo hiyo ya mara ya kwanza wakati unaumia mpaka anafukuzwa kazi yeye yeah, anakuja anafukuzwa alikuja kufukuzwa kazi amefukuzwa mwaka huu mm. tangu elfu mbili na kumi na kumi na moja mm. amefukuzwa mwaka huu sababu ya kufukuzwa eh, gari za hazipakii mm. e, amefika mahali sasa ile biashara unajua nayo sasa kila jambo lina mwisho kuna uhusiano wowote na na ajali ambazo ulikuwa unapata uhusiano ni mkubwa sana kwa sababu kwa kweli hizo ajali karibia zote mi naweza nikamhusisha yeye kwa nini kwa sababu mimi sikuwahi kufukuzwa ile kazi mm. na kazi za magari siku zote ufukuzwi mm. labda huwe maharibu umekula hela ya tajiri au chochote mm. lakini ile kazi sikuwahi kufukuzwa mm. mi kilichonitokea katika ile kazi ni ule bwana niliyemshirikisha msaidizi mm. kutokutaka tena mimi nifike katika maeneo yale na katika ajali zangu zote hakuna mm. siku ambayo kunichangia hata chochote kwa sababu ilikuwa ni vita ambayo ruhusu kuonekana yaani unatakiwa ufe usirudi kwa sababu tulikuwa tunafika mahali yani akiniona mimi nakuja kule naye anakuja huku mm. anapita hata sehemu ambayo ina barabara mm. tusikutane hatupeani salamu nikifikiria mimi kwa nini si salamu hamna haiwezekani mm. siku moja mi tajiri aliniambia kwamba yale magari yale mm. mpaka kampuni siku ya mbazi inaondoka stand mm. mimi familia yangu ni free kusafiri, kusafiri kwa sababu ni kampuni niliyotumikia kwa moyo wote mm. karibu miaka minne basi mbili mm. lakini mwisho wa siku mi naumia jumatatu mm. siku ya jumatano zinatoka basi zinakuwa sita mm. mwezi unaofata basi zinakuwa nane kwenye basi mbili ndani ya miaka minne lakini kuja kuwa basi nane ndani ya miaka miwili mm. kwamba kuna kitu nilikifanya sajili alikuwa ninaambia kwamba huu ni wakati wa kulimia juani mm. kuna kipindi kinakuja kwa sababu na mimi nimewekeza mm. max utafika mahali utatuma watu tumo na maana gari nne ningetuma watu kweli mm. lakini gari nne ndio nilikuja kujikuta yani gari na kanyagwa jumatatu gari zinatoka jumatano mm. ina maana zilikuwa tayari zipo nne zipo tayari nne ni kwamba vibali zilikuwa zinafuatilia kila kitu tayari zilikuwa tayari ni nane kabla hazijaingia barabara ta reflector yani nimepeleka mimi gereji mm. kwalite pale nataka nifanye shughuli mm. sherehe ya kupokea gari mm. nne mm. mm. mi ndo napata majanga jumatatu saa sita mchana jumanne nakaa mwimbili jumatano gari zinatoka napigiwa simu bana zimeingia nne mm mbazi Travel. Wakati huo uki, ukitibiwa miaka miwili na miezi nane, ukipona ukirudi tu kwenye kazi, ajali nyingine, hata miezi miwili aishi Nini siri ya kupona kwako? Kwa sababu unasema siri, nisikudanganye, siri ya kupona kwangu kwa kweli ni maombi mm. wachungaji mm. kwa sababu mchungaji wa kwanza mimi kwa kweli ni wazaji majina sawa mchungaji wa kwanza mimi mwaka elfu mbili na kumi na mbili Mm. niliingia kwa mchungaji mmoja anaitwa maksai korogwe mm. korogwe pale mm. kuna mchungaji mmoja alikuwa ametoka huku kongo huku mm. drc mm. kiwete mmoja alikuwa anatembea na basikeli mm kwa ile matangazo nikaona kwamba nikikutana na jamaa napona na kweli nafikiri ninawapo mguu wangu ulianza kuunga kwa sababu mguu wangu mimi basi ilipanda juu ikavunja goti lote na kila kitu na mifupa yote, ilibaki mishipa tu. mm. Kwa hiyo kilichokuwa kinatakiwa ni kukata mguu, mm. lakini mwisho wa siku kwa kweli sijui mi mpaka kuna juzi yule askari alinipa PO3 mm. ni mkuu wa kituo cha Mbezi sasa hivi mm. hata juzi alinikuta akanifinya mguu akaniambia ngoja niangalie kama mguu wako mm. akaambia we akaambia una mguu ulipita njia gani mm. nikaambia Mungu tu Mungu tu. Baada ya kutoka kwa mtumishi, ngaja kwenda kwa mtumishi mmoja huku Kibamba, kwa kweli nilicheza na makanisa mm. lakini mwisho wa siku Mungu alinipa jibu tu kwamba sasa, kwa sababu umeivaa imani yangu, mi nakuponya kweli na ukapona kweli, na mpaka kesho katika majaribu yangu yote, hata nikivunjika mimi mara mara ya tatu na mara ya tatu navunjika mm. wakati napelekwa Tumbi mm nilivaa POP siku ya kwa siku ya Alhamisi mm. Ijumaa nikampigia mchungaji wangu mmoja mm. anakaa Mbezi Pentekoste, kanisa moja liko pale Mbezi mwisho kwa juu hapo mm. alikuwa anaitwa Njeroge mm. Pastor Njeroge kwa sali kwake sana kwenye kile kipindi mm. cha Pasaka. Sasa nikaja nikavunjika kwenye mwezi wa tano, si Magufuli yuko kwenye mchakato karibu kwenda kwenye kura kura, mm. kaa nimevunjika akampigia pasta njoroge pasta njoroge akaja siku akanambia bwana ni siku ya tatu tangu nimevunjika mara tatu mm. na pop mguu nimeweka juu yule pasa kuja akanambia bwana mi sikuja kukusalimia wala sikuja kukuona mm. mi nimekuja kumaliza tatizo mm. ah. nikaona kama bwana naongea vitu vigumu namna hii mm. akaambia nimekuja kukumaliza tatizo lako maxi hey, koje nikamwambia moja mbili tatu nikamalizia nikamwisha vitu pale akakaa akaomba yule bwana akaomba yule bwana akaomba tuseme ndani ya masaa mawili hivi mm. yaani mi nimekaa kwenye kochi mpaka nikasinzia nikakuta kumbe yule bwana bado anaomba mm. afu dakika ya mwisho akaniambia unakarai yeye lete na maji mm. karai kwenye maji akaniambia dumbukiza mguu wa pop mm. akaanza kuloesha pop bwana mi nina siku ya tatu bwana mm. kwanza mo ulinienda mbio kiongozi nikasema mm, hapa mm, nitatoka hapa mm hii ndugu zangu wamechanga hela nimesibiwa leo niwaambie pilipili imetolewa na mm. mchungaji nikasema lakini kwa mungu hakuna yaani kila anaponisisitiza kwa mungu hakuna lisilowezekana nikasema basi na iwe kama wanavyosema mm. kweli akalikata na wembe pop kata lote akatoa kanaambia simama mm. nikatoka nikasimama nikaenda chini mm akaniambia inuka inuka inuka inuka inuka inuka kwa jina la Yesu umeshapona haiwezekani Ezekieli akuta mifupa mikavu leo nimekuta mifupa mibichi haya jamaa alikuwa wewe usimtanie bwana jamaa aliruka kweli akafunguka akafunga naambia nataka uende chuoni ukajisaidie urudi mm. kakaenda ukaanza kwenda taratibu taratibu taratibu nikafika chuoni nikakojoa nikarudi Akawa anazukazuka anasema asante Yesu, ah, asante Yesu, anasema asante Yesu, sijaja kumwangalia, sijaja kumwangalia bwana. Mpaka kesho bwana, sikuvaa piopina alikurudi mguni na ukapona kwa jina la Mungu wa mbinguni, pale pale, yaani siku ya tatu. Sasa mimi kwa sababu yaani umevunjika, sijamaliza wiki, narudi zangu stendi. Ah, wanasema ili zimwi ili <laughs> ili zimwi ah, haiwezekani wewe sasa umekuja tumbe kukuangalia wewe. Eh. Mbona una POP? Nikamwambia unajua michezo yenu inaishia tu kushoto. Mm. Hii ni michezo. Na michezo mimi hii vita sio yangu. Mm. Eh, hii vita sio yangu. Watu wakaanza sema zimu hili jamaa, huyu jamaa huyu afi afimelele huyu. Mm. Huyu sauni. Eh, ndio kaja kaja tena ya mkono. Ikaja tena ya mguu wa kulia majuzi hapa ndio hapo nimeshukia wangasema kweli kwa hiyo hapo sasa hivi wamekaa mahali wanasema uendekae kuna ingine hii sasa wananambega ya hiyo tairi kukosi na kupanda nikaambia hata ingepita tumboni mm. mtanikuta niko hai mm.